Bună! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a redescoperi. Uh, am citit uh, foarte de mult un articol în care era o poveste superbă de dragoste. O doamnă de 80 de ani uh, era îndrăgostită de un domn de 60 de ani care um, și povestea cu lux de amănunte, uh, ca o poveste de dragoste romantică din secolul trecut, cum uh, dânsa alerga, arăta foarte bine, nu părea să aibă 80 uh, de ani, nu s-a gândit niciodată că se va mai îndrăgosti și cum și-a redescoperit, de fapt, sentimentul de îndrăgostire. Cred că dincolo de orice spun vecinii și orice spune mama și tata că trebuie să faci, e bine să redescoperi întotdeauna sentimentul ăsta de îndrăgostire, pentru că eu cred că ăsta te ține în viață, ăsta îți dă forța de a trăi, adică și ăsta. Și mm, cred că e bine să avem grijă de um, a redescoperi sentimentul de îndrăgostiți. Pentru tine, ce înseamnă a redescoperi? Ceau!